Orang yang mampu, pemimpin adalah dia yang mampu menghubungkan politik di belakang sejarah kita dengan harapan di depan itu. Jadi kalau kita memilih pemimpin artinya kita tahu bahwa dia punya kemampuan visioner. Visi artinya sesuatu yang ada di kepala sebagai kemampuan intelektual. Visi tidak mungkin hilang dari kepala walaupun contekannya berterbangan di bawah angin, tapi visi yang ada di kepala terus melekat. Jadi orang yang punya visi tidak mungkin gugup dan gagap mengucapkan